ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਭਾਨੂ ਖਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਜ ਭਾਨੂ ਖਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਓ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਓ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਬਹੁਮ ਪਾਦਕ ਵੇਨਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਿਆ ਸਾਸੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਕਰੋ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਾਤਕ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਬਹੁਮ ਪਾਤਕ ਵੈ ਨਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਸੈ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 84 ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਸੈ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਬਰਸਿਆ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਬਹੁ ਮੁਕੈ ਉਹ ਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਹੁ ਮੁਕੈ ਪਹੁ ਮੁਕੈ ਯਾਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਬੋ ਲਬਹਿ ਗੋ ਚੁੱਕੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਭੋ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਭੋ ਲਭੈ ਗੋ ਚੁਕੈ ਇਕ ਵਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹਿ ਜਸ ਮੰਦਰ ਮਨ ਵੈ ਲਹੈ ਜਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੋਗਣ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨੰਦੋਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾ ਸੋ ਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹਿ ਜੋ ਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਇਤ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੋ ਗੁਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹਿ ਜਲ ਮੰਤਰ ਮਨ ਬਹਿ ਲਹਿ ਜਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲਪਾ ਨਾਮੇ ਭੱਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਬਣ ਆਵੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਣ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾ ਵਲ ਉਸੰਦ ਸੰਤ ਗਨੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਗ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਭਲੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗਾਵੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁੰਦੇ ਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ